Boris Money. Hey, hein, la gossi, depuis que je te dis que es à mauvais, toi tu veux pas comprendre, y'a quoi de difficile dans ça? Bébé, avec toi j'ai compris qui a aimé et aimé. Derrière femme, y'a femme, yeah. Si avec toi je vais traverser je vais traverser Et les autres viendront te dire combien les gens comme moi sont déjà pas rappelés Bébé, sache que t'es ma casse mango, yeah. sache que t'es ma casse mango, yeah. ton séduisement là ça a marché, yeah. si c'est le tobassi que tu m'as donné, bébé ça a oh, yeah. ça a marché, yeah. yeah. If I love you my baby, please don't Oh, you are my number one baby. I gonna love you forever. Forever. Forever. Hey. Même si les jaloux cherchent à nous séparer. Hey. Un jour, bébé, ils vont se fatiguer. Yeah. Ils seront invités. On va se jubiler. Hey. Tu es la femme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Oh, eh. Tu as peur que les ondits peuvent nous séparer. Oh, eh. Est-ce qu'au début, bébé, on avait dit ça? Et eh, on avait dit ça. Ah, no. Tu es ma Cendrillon, je suis ton Robin des Bois. Bébé ne crains rien, I will love you forever. if I love you, my baby. Please don't let me let you go. Oh, you are my number one baby. I gonna love you forever. If I love you, my baby. Please don't let me let you go. Oh, you are my number one baby. I gonna love you forever. Forever. Forever. Hey. Every people they talk talk. pas la, gueule. je ne gère pas ça. One day, one day, on va y arriver. Arriver, oh. on va y arriver. I gonna love you forever, baby. Sexy chocolat, sweet Ferrari. Les battements de mon cœur, yeah, yeah. C'est déjà scellé, baby. Déjà scellé. is to bear music. For his money, the same song, yeah. Jeb's record.